Ana apa dole? Ayo, ayo, ayo. Jangan somba tapi ini kan. Terlalu barang. Oke. Apa mana? Apa mana? kecil jago kami kar kayak yo jago nak jago Selanjutnya tendangan yang pertama Kita masih menunggu Kesempatan daripada dari Tersada 完了，完了。 tangan yang berbeda. Korea. Undangan yang ketiga Yeah! kita masih menunggu Pranton lewat kaki Wahyu pemain membelahi kartu kuning dan dari terdepan ya bisa ya Wahyu sekarang yang pertama dikuntar apakah Wata bisa juga menggetarkan jarak gawang daripada dikawal Raja Hussein dari Sertipa sama-sama kita tunjangan yang keempat dari Sertada satu satu sama. Pembagi yang kelima dari tersabar. Ini sangat menantu. Sandra mendapat kepercayaan Roku sekarang tendangan yang terakhir kalau bisa mencipta gol masih tertanda tunggu maka Praduna FC akan berhadapan dengan Camar Laut dari Ano di besok sore merupakan pertandingan derby hari yang ketiga di partai babak perempat final.